Ej mama, nie patrz kiedy zamknę drzwi Te do B do T, wolny Tybet widzisz dziś A ja muszę iść, żeby złapać nos Moje myśli, twoje ciało nie tak jak stos I nie ma lekko Twardo stąpam po ziemi Chociaż czasami znowu lecę w stronę zieleni A to, to dużo zmienia, mam to do powiedzenia Kiedy widzisz ten ogień, to odpalasz pragnienia widzisz ogień? Kiedy widzisz ogień? Kiedy widzisz ogień? Rób to ze mną tu Kiedy widzisz ogień? Kiedy widzisz ogień? Kiedy widzisz ogień? Rób to ze mną znów Kiedy widzisz ogień? Kiedy widzisz ogień? Kiedy widzisz ogień? Rób to ze mną tu Kiedy widzisz ogień? Kiedy widzisz ogień? Kiedy widzisz ogień? Rób to ze mną znów Kiedy widzisz ogień? Kiedy widzisz ogień? Kiedy widzisz ogień? Rób to ze mną tu Kiedy widzisz ogień? widzisz ogień, kiedy widzisz ogień, rób to ze mną znów Kiedy widzisz ogień, kiedy widzisz ogień, kiedy widzisz ogień, rób to ze mną tu Kiedy widzisz ogień, kiedy widzisz ogień, kiedy widzisz rób to ze mną znów Mam, mam to sobie, ciebie, na sobie ogień, bo, bo Mam dobry gust, linie jako dzierżowe Ścieżki wiodą ku tobie, dla mnie jesteś jak ląd Bo na końcu masz ogień, a na początku masz broń Sie, na nic jest pośpiech, zanim przyjdą goście Załóż coś na siebie, i przed sobą masz pościel To sobie pościel, wyśpij się dobrze Mentolowe pale, bo zajmuję się ogniem, tak Kiedy widzisz ogień, kiedy widzisz ogień Kiedy widzisz ogień, rób to ze mną tu Kiedy widzisz ogień, kiedy widzisz ogień Kiedy widzisz ogień, rób to ze mną znów Kiedy widzisz ogień, kiedy widzisz ogień Kiedy widzisz ogień, rób to ze mną tu Kiedy widzisz ogień, kiedy widzisz ogień Kiedy widzisz ogień, rób to ze mną znów Kiedy widzisz ogień, kiedy widzisz ogień Kiedy widzisz ogień, rób to ze mną tu Kiedy widzisz ogień, kiedy widzisz ogień Kiedy widzisz widzisz ogień, kiedy widzisz ogień, rób to ze mną tu Kiedy widzisz ogień, kiedy widzisz ogień, kiedy widzisz ogień, rób to ze mną znów Zajmuję się ogniem, zajmuję się ogniem, kiedy widzę Zajmuję się ogniem, zajmuję się ogniem, zajmuję się ogniem Kiedy widzę cię wtedy zajmuję się ogniem Zajmuję się ogniem, zajmuję się ogniem Kiedy widzę cię wtedy zajmuję się ogniem Zajmuję, zajmuję ogn, ogn, zajmuję, zajmuję ogn, ogn Kiedy widzę cię wtedy zajmuję się ogniem Weź zostań koło mnie, weź zostań koło mnie Kiedy palę się to daję wysokie stopnie Weź zostań koło mnie, weź zostań koło mnie Kiedy palę się to daję wysokie stopnie nie Weź zostań koło mnie, weź zostań koło mnie Kiedy walę się to daje wysokie stopnie Weź zostań koło mnie, weź zostań koło mnie Kiedy walę się to daje wysokie stopnie